Всем огромный привет! Кому интересна тема поста, построения, потому что похудение слова мне не нравится, оставайтесь со мной, хочу показать вам продукты, которые на данный момент у меня здесь выложены, здесь заложен весь стол, крупами, всякими <laughs> травами, чаями. Хочу с вами поделиться, что я буду есть, пить, что я буду готовить. Но это так вот в кратких, как говорится, вкратце, в общих чертах – я с энтузиазмом подошла к посту, к пасхальному, хотя мне моя <laughs> знакомая сказала, зря ты начала с пасхального, он очень строгий, надо было и очень длинный, надо было начинать с рождественского. Ну ничего, у меня, как говорится, пост с умом, я не буду себя ограничивать до изнеможения и падать, мы должны как бы блюсти здоровье, и красоту. Поэтому пост с умом, кому интересно, оставайтесь. Э, еще раз со всеми здороваюсь, желаю хорошего дня, хорошего настроения. Кто не подписан, подписывайтесь, буду всем очень рада, всем отвечу. Всех обнимаю, пока! Ребята, кому интересна тема поста, оставайтесь со мной, потому что хочу вам показать продукты и рассказать, э, что, что я буду готовить мы знаем, в течение этих 48 дней верующим предстоит отказаться от мясных и молочных продуктов, а также от рыбы и яиц. Но, как я уже, наверное, выразилась раньше, от молочного я отказываться не собираюсь. И именно строгого-строгого поста я держать не буду. Я откажусь от, от рыбы, от яиц, от мяса. Молоко я буду употреблять. Может, иногда даже буду употреблять творог. Так, что я буду есть? У меня здесь Э, невероятное количество всяких круп. Перловка. Перловка. Мне нравится супы из перловки. Многое количество овощей. Добавляю замоченную перловку и варю такие насыщенные густые супы. Я их варю даже не во время поста, а просто так. Мне очень нравится. Ну и заправлять буду растительным маслом. Я очень люблю чечевицу. В этот раз я купила вот такую красную чечевицу. Она вообще продается разных цветов, всевозможно. Чечевица очень полезная, так как мы исключаем рыбу и мясо из рациона, то мы ее восполняем вот бобовыми именно растениями, чечевицей, фасолью, горохом. Здесь очень много протеинов. Так что, думаю, мы себя особо не ограничиваем, если не едим мясо. Потом, как всегда, я, я знаю, я знаю, как всегда я думала. И, в принципе, так оно и есть, что религия утверждает, что основной смысл Великого Поста – это не то, что мы едим, это духовное очищение, покаяние и достижение внутренней гармонии. Поэтому, если по состоянию здоровья, особенно дети, пожилые люди, кормящие матери, я думаю, не надо придерживаться строгого поста, что-то себе надо позволять потому что все-таки здоровье это важно. Что я буду готовить сегодня? Вот я уже насыпала стакан зеленого гороха. Приготовила здесь водичку. Я его сейчас замочу. У меня будет гороховая каша. Замочу его в воду. Потом я его буду отваривать. И у меня будет идти зажарка из морковки и лука. Все это я заправлю зажаркой. Это будет очень вкусно. Я люблю горох, поэтому отличный обед. Что у меня еще? Кускус у меня есть. У меня еще есть гречка, я не доставала, украинская. Потом я покупаю вот такие вот макароны био. Они, видите, темные, из грубого помола. И здесь повышенное содержание протеинов в этих макаронах. В данном случае это называются лингвины. Лингвины типа язычки, такие вот плоские. Потом у меня всегда в доме есть фасоль. Я редко варю фасоль, я стараюсь ее покупать. Люблю себе упрощать жизнь и экономить время. Это немножко подралась. В данный момент у меня такая фасоль Барлотти она такая немного темноватая. Покупаю я красную фасоль в банках, белую фасоль. Очень люблю делать салаты из фасоли. Из них можно делать котлеты из фасоли. В общем, фасоль это тоже то же самое мясо и рыба. Здесь очень много протеина. Ну, давайте даже на баночке посмотрим. Протеины. Вот. 7,0. Много. Я использую семена льна. У меня семинальная из Украины, потому что <laughs> в Украине они очень дешевые. Здесь такие цены на вот это все, вы знаете, это просто ужас. Поэтому я многое привожу оттуда. Потом, так как у меня я страдаю низким давлением, то я употребляю капли женьшеня. Вот гляньте, цена там просто смешная. 27 гривен 50 центов. У нас э, такая настойка очень дорогая. Три раза в день когда два раза в день я употребляю. Очень тонизирует и улучшает качество жизни. Сахар я не люблю, поэтому вот проблема у меня, то, что я не ем сладкое, абсолютно не возникает. Но у меня есть всегда мед. Я за натуральные продукты. Вот у меня есть биологический мед акации. Сейчас я ем. И новая баночка свежего меда. Здесь разноцветие. Так что мед есть, но я не думаю, что я буду очень много мед есть. Потом я очень люблю корицу. Я люблю добавлять ее в выпечку. Кстати, от выпечки я не отказываюсь. Я буду изготовлять постные блюда. Постные пироги, блинчики и т.д. и т.п. Так что выпечка будет присутствовать. Что вам еще показать, девочки, мальчики? У меня очень большое количество всяких тизан всевозможных. Я, извините, не помню, тизана это слово итальянское или русское. Ну, в общем, отваров всяких растительных. У меня всегда есть ромашечка. Вечером мы с Даней часто пьем ромашку на ночь. Потом... А, кстати, у меня вот еще есть стевия из листьев. Вытяжка из листьев в пакетиках. Но я ей никогда не пользуюсь. Я ей только когда выпечку пекла диетическую я ложила. Поэтому, если буду что-то печь, может положу. Может, Даня будет есть. Что я хотела показать. Ну, вы знаете, у меня чай каркаде я люблю. Мы его часто используем. У меня есть на канале о здоровом питании, о здоровом напитке. Ролик, кому интересно, заходите. Ссылочку я поставлю вверху. Потом у меня есть семена чия. Я вообще любитель всяких семян люблю добавлять в кашки, на завтрак, в йогурты и везде, где только можно их добавить. Всевозможные чайки на травах. Это я купила недавно, странящий чай. Он на травах. Что я о нем читала, здесь написано, что он его принимают перед едой за 40 минут. Вроде бы он как притупляет чувство голода. Но я его не поэтому покупала, а просто я все люблю на травах. Вот мне все травы – это здоровье. Ну, это мой пунктик такой. Вот такой у меня есть чай. Я просто люблю купить разные чаи и иногда их пропивать. У нас есть магазин Ирбаистерия, там продают всякие здоровые чаи. Я считаю, что растительные чаи, они всегда полезны для здоровья, особенно весной, когда начинаются витаминозы и надо пополнять организм полезными витаминами и минералами. Вот такой у меня есть чаек детокс, очень богатый на всякие травки. Не буду вам переводить, это очень долго. Здесь очень, очень богатый состав в этом чае. А вот еще хотела показать вот такие баночки. Я иногда беру, не всегда. но ну, беру для салатиков. Данные, в этой баночке зеленый горошек и вот такие есть карликовые маленькие как морковочки. Взяла для салатика. Ну вот так вкратце я вам показала все, что я буду есть. Не все, но буду разнообразить. Грибы можно есть. Яблочки обожаю. Вот такие сейчас яблоки берем. Сорт император называется. Мне очень нравится. Бананы и все остальное. И много жидкости пить. Вот так вот я с вами поделилась <laughs> своим бздыком. Но это не бздык, это то, к чему я шла давно. Я прям с таким энтузиазмом подошла к этому посту. Я вообще любитель здорового питания. Некоторые говорят, здоровое питание – это, как, как сказал Игорь, друг на канале, <laughs> здоровое питание и правильное питание – это разные вещи, я не знаю – для меня все, что полезно для здоровья, это хорошо. Вот такие дела. Всем желаю хорошего поста. Кстати, пост – это хороший повод похудеть. Вы помните, я с вами говорила, что буду готовить всякие рецепты. Э, слово «худеть» мне не нравится, будем говорить «стройнить» для построения, потому что люди вступают в пост с разными намерениями. Кто-то очень искренне считает, что он так приближается к Богу. Для кого-то это возможность привести свою фигуру в норму перед летним сезоном. Но в любом случае, я считаю, что пост – это хорошо. Переходим на вегетарианскую э, пищу. Большая часть блюд – это каши, которые благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, овощи, фрукты – Этд и т.п. <laughs> Все, мои дорогие, я вам уже много здесь наболтала, все показала. Ждите рецептов, будут обязательно. Кто не подписан, подписывайтесь. Э, у нас интересно. У нас разные темы на канале. Всем желаю хорошего дня, будьте здоровыми и пока. Вот варится моя кашка с половинок зеленого гороха. Когда разварится, я немножко притолку и делаю зажарку. Лук с морковкой. Добавлю черный перчик еще, будет вкусно. Вот такое блюдо. И еще салат у нас будет зеленый. Зеленый салат с лимончиком и капля оливкового масла. Вот такой купила салат, уже готовый. Того, что жду, у нас будет базар в четверг. Не хочу покупать в магазине, хочу купить на базаре все. Здесь морковка и 4 вида, 3 вида салата и шпинат. Вот, свеженький, помытый уже. Сейчас выложу его только в тарелочку и заправлю. Горох я притолкла и теперь перемешиваю зажаркой. Морковочка с луком. Морковку сделала покрупнее, чтобы слышно было. Я так люблю. Вот. Цвет, конечно, кто-то скажет не очень, но что вы хотели, зеленый горох, какого он должен быть цвета. Зато вкусно. Всем советую. И полезно. Вот мой постный обед. Чудесный салатик и гороховая каша с овощами. Кто постится и кто не постится, всем приятного аппетита!